Yan Unity Parking Yarai gari tera dobar mane chunra ba Nimitka uchi gari badok jachi ni badok mane wani nare wani mutsa jachi Kasus re ba mor gina ya lake kunka ni mo ye lake ba buri tera na man manam jadu man imre ke cham dok dok imre chika tomo Man onde male ni yan Tawli namja tomo onde male ni yan Imre dina smang video ya biya everybody. anh sinh a view san sinh anh iman jok ni me da de ang on ni jok Ya, yang buat video merekom sini maksudnya video merekom ya ya agak sedih sebab dia pun ada banyak orang tunang ni saya pun sedih pun pertanyaan ni dia belum yang sehingga ya biar ni minta untuk sini sortingnya belum năng vâng, một xe tạo điện thì mang giúp nhưng là về công việc năng nhìn xe tạo điện để tôi nó kiếm nhận parking area mấy lấy cái chứng nhận Brisbane một chiếc Brisbane nát một bye bye bye bye <laughs> à, xong bye bye bye <laughs> bye bye <laughs> đến rồi đã mong là sự dừng thôi yeah 你还做啥的？哎呦，这这三年少个梦寐啊！喂，你喂，可能要地震了。Thank you. pas encore mon gars. Merci, on est là. Merci, on est là. 네가 너한테만 넘쳤대 Kaj siapa lain? Macam tu kan? Ali, kuje kak tu kandang kak tu nama dah. 다음부터 스링 걸어도 T S E R M E D T A A A T S R M O M E D A TSS ya. Abang injap. Ayo. Ambil injap tu deh. Eh. Kasih nombor aku ni, saya hmm. kasih oh, eh, nombor aku ni for ya. Long strain. Oh, long strain, we long strain nombor aku. Eh. Oh ya, si dapat nak pun emo. Oh eh, nak pun emo. Oh tak boleh. Oh jelas macam. 래. 아우, 질름하대. Zulum, ekdom zulum, meken zulum umur ya bu Nung stand... zulum. 파킹 안 찍어요. Nerede? Bana bazar gelecek. 근데 정보 동자만. Para ba dyan? Yun yung parking may bukang ba sila? Wala da nang nung stand ba mo? Okay na tayo gano'n. Madam Shimili. शिलोंग जैसा लग रहा है हाँ वे ऐसा बारह नहीं था पहले इतना जल्दी हो गया या रामन सलाम सुपा Yeah. या सीधा Nung stand. parking ni dapat unta lang restaurant do ngay lo restaurant parking ra ye chibe tik si stand si si bus parking ang na rin chutney do nga mama chutney ha chutney do nga chutney ko thari ji ta sa sugi ba sugi ma jo ja ha rumah Indah. Mai mi isyura mai Indah kawa. Isyura Indah. Dal ka tum ja. Dal ka tum ja. Madat mukte na. Acha mai ko second na tuk ma. Wa. No more, no more. Wa. No more. Only this na? Only four. Tamalong diri ka. Kamet. There is no more like like this. Only that. acha. Haya na ukweli ndio unachapo. the kill. Pork pork. Pork Pork and fish. Pork eh? Pork and fish. Eh. Pork and fish. Pork and fish. Pork and fish. Pork and fish. Pork and fish. Pork and fish. Pork and fish. Pork and fish. Pork Pork and fish. Pork and fish. Pork and fish. Pork and Kaya ah. mag eh. sweet kaya. Jantu. Kuch sweet kaya. हाँ वो सुबह बोला भाई हेलो मामा दिलो ना แล้วเสร็จนะฮะทำ้สงช่างนกช่างไม่เยอ Welcome back to my channel ผงทางนกช่า